चल तुझको स्कूल छोड़ देता हूँ चल आप मुझे कभी गाड़ी नहीं चलाने देते हो गाड़ी तुझको समझ चलाएगा गाड़ी चलाएगा क्या चल बैठ जाओ मैं चलाऊंगा Cadê?